dulu taekwondo. Ayo mana nih? Bawa aja. Ayo. Poin, poin, poin. Ayo mana? Ayo mana? Ayo. Ya. Lagi. Ya. Ya. Mantap. Lagi, lagi. Ambil ulang je. Kaki ni, kaki ni. Buat ulang, buat tak. Ya. Lagi. Patahkan kepalanya. Udah takut, udah takut. 特朗，特朗。

Yeah.

走了。 Valeu, peraí.